ージ 本当に何も知らないんですじゃああの男とはこの町でたまたま知り合っただけというのかねええプライベートなことは何も聞いてなくてコテージに一緒にいるところを見かけたって証言もあるんだよそんな行きずりの男と何してたって言うんだそれは別に別にって答えはないだろうさもなきゃあれかな 言えないようなことやってたのかな図星かね呆れたもんだね今時の若者はいやえらい目に遭っちゃったね疲れたでしょずっと気が張ってたからけど嘘をつき通す方が辛くてでもそうするしかないよ誰に言っても信じてくれそうもない話だらけだもんな 次郎はまだうんでも大丈夫だよ次郎君のことだから次郎の安否は心配していません次郎は無事に決まってるただ見つかったんですジェミニーの設計図が設計図そうかいよいよジェミニーを完全なものにできるんだな解析に時間がかかると思いますが 二郎君の捜索は僕らに任せて光子さんは設計図の解析に専念した方がでも設計図が見つかったことが知れたらギルは必死で狙ってくる二郎君が見つかったらすぐにジェミニーを直せるようにしとかないと。 ただいまお姉ちゃんおかえりご飯は僕待ってたんだごめんねお姉ちゃんやらなきゃいけないことがあるの何か取るから先に食べててくれる で起きたこの謎の見てますでもまさか次郎がこんなこと警察はまだ伏せてますがどうも赤と青のセパレーツのロボットっていう有力な目撃証言も出てるみたいなんです誰かが次郎を操ってうんとにかくこれ以上騒ぎが大きくならないうちに次郎君の行方を突き止めます美津子さんもジェミニーの解析を急いで分かりました 遺伝的プログラムをベースにしてるそうだったんだあの時のあの時のメモがジェミニーの基本的概念だったんだわ <laughs> 単純な遺伝的プログラムの応用じゃない暴走の危険性を回避するための特殊な枷をつけるのだ特殊な枷人間の良心のようなそれ自体も進化し 成長する火星を成長って外部の影響を受けながらそうその影響を受ける許容範囲をどこまで広げるか広げすぎると感情も必要以上に発達する感情がいびつに成長するとその枷が解かれてしまう可能性もあるそのバランスが問題なのだジェミニーがあれを発展させたものだとしたら それがまだ不完全で憎しみや怒りを必要以上に与えられ続ければジェミニーはいびつに成長するどうしたのマサル眠れなくてねえお姉ちゃんちょっとだけ一緒にマサル今ねすごく忙しいのよもう大きいんだから我慢しようねけど わがまま言わないでマサルわがままじゃないよちゃんとやってるもんご飯だってお姉ちゃんが忙しい時一人で食べてるもん寝る時だってずっと一人で寝てたもんもうわがままなんて言ってないよマサルお姉ちゃんどうして悲しくないのさどうして平気なのあんなことばかりあったのに どうしてなのさマサルごめんねごめんねマサルには寂しい思いをさせないつもりだったのに 自分の子供のことよりロボットを作ることに熱中した父さんあなたは研究に没頭することで目の前の悲しみから目をそらしていたかったのね今の私と同じように。 備完了しました撃て め機械だあこの制御装置が今回のプロジェクトの中枢となります 設計の進行状況につきましては能書きはいいこの最終兵器が予定通りに完成できるかどうかを知りたいのだそれにつきましてはそのギル様なんだサブローがまた機械弾を操って町を破壊させました、奴につなげ をしている三郎お前の口笛がガイダーを狂わせることはもう分かった遊んでないでさっさと始末しろ今の機械弾を倒すのは簡単だがつまらん俺は最大限力を出したあいつを倒したいんだまだ機械弾に潜在能力があるというのかあんたが懸念してるのはそれじゃないのかだから破壊を急ごうとする 俺はあいつの両親のカセとやらも取り外してやろうと思ってるあいつは自分でも抑えきれぬほどの怒りに身を任せた時必ず最大限の力を発揮するはずだバカなことはよせすぐに破壊しろましばらく見ててくれ奴も自分がコントロールされてることに気づいて動揺している救いを求めてるはずだそれも俺の狙い通りだろね 三郎めロボットの分際で良心回路を理解している風な口をまさか機械なロボットによる騒乱事件の続報です昨晩総府市付近の国道で警察の制止を振り切り逃走したロボットと見られる物体の姿勢は依然としてつかめておりませんそのロボットは一度秋沢町でも隣町まで来てる ひょっとして光明寺家に向かってるのかなそうかもしれませんもしかしたら私たちのところに救いを求めてきてるのかもだけどここまで大騒ぎになっちゃうとつ子さんに迷惑のかかることぐらいわかるだろうしどこかに隠れてるんじゃないかな次郎一体どこに捜査の基本でいくとまず当たってみるのは人目につきにくいところ しかも本人の土地勘のあるところどこか思い当たる場所あるここは父の研究所のあったところです次郎はここで生まれた 次郎君次郎美津子さんジローやっぱりここにいたのねミツコさん僕に近寄らないでジロー僕は僕は自分が抑えきれないまたあの口笛が聞こえてきたらジローダメだミツコさん来ないで ジロー気づいてあなたは成長しているの誘惑なんかに負けない負けるはずがないあの時だってあなたはもうためらい始めていたあなたはもっと強くなってるだから <laughs> どうやら役者が揃ったようだなお前は やっぱりお前が僕にあんなこと俺はお前の抑えられた欲求を解き放ってやっただけだ黙れ黙れ黙れ怒れよもっともっと怒れさあ最後の仕上げだお前の大事なものを自分の手で壊せ だ次郎負けないでどうした機械だ娘を殺せ した機会だまだ手を離せとは言ってないぞさあ娘の息の根を止めろ 呪縛をも解くほどの怒りかだがそれぐらいじゃ俺は倒せん 俺はお前を倒すために生まれてきた俺の名は破壊だ な風に怒りでジェミニを成長させちゃダメなのなかなか楽しませてくれるじゃないか機械だだがお遊びはここまでだ しっかりしてジロ <laughs> あいつはあいつはどこだ出てこい破壊だ俺はお前を殺す破壊だダメよ落ち着いて怒りに任せちゃダメ <laughs> ジローダメよジロージェミニを怒りや憎しみで育まないで あなたを成長させる感情は他にもっとたくさんあるもっと優しくて温かい感情だって美津子さん楽しませてもらったぜ機械だだがお前に俺は絶対に倒せん負け惜しみ言うなってんだ教えてやろうこの中のものはまだ生きてる光明寺の脳だ <laughs> 俺を倒す 光明寺を殺すことだハンデ抜きで戦いたかったがそうもいかない運命のようだ腕を直してこい機械だ 暗い夜空に小さな明かりが灯り弱いけれど暖かい光を投げかける僕を包むこのぬくもりは確かに本物だが一瞬後には指の間からこぼれ落ちていきそうな儚い予感がつきまとうその時僕は幸せだった次回「人造人間機械だ」「ジ・アニメーション」「夢見る機械」